Eccoci qui, siamo con Mauro Beretta di Yuhan. Eh, vogliamo chiedere, stiamo arrivando alla fine di questa quarta edizione di Loppiano Lab, allora volevamo sapere com'è andata, quale sarebbe la conclusione, cosa si porta in cuore dopo questi giorni Ah, ho visto tante personalità, tante persone diverse, dalla politica, professori universitari, persone anche religiose, tutti parlare lo stesso linguaggio, con la stessa proposizione stessa visione del futuro eh, che a mio parere è al di là del fatto religioso è una buona gestione dell'impresa, una buona gestione dell'economia, un'economia fatta in maniera sana, pulita, in maniera che tutti ne abbiano benessere sia all'interno dell'azienda che fuori, perché un'azienda è un fatto sociale, è un fatto sociale, quindi quando inizia deve produrre benessere internamente e esternamente sempre e comunque.